の挟んだし和りの続きから楽あれば雲ありストーリーは波の間に間に深い海を抜け空飛ぶ街に繰りたいそこから降りれなくなり つかない